anos ah, leva o Concello de Silleda intentando facer que a luz, a iluminación chegue a esta soia que é unha soia da provincia de Pontevedra, de toda Galicia, de España e que está situada no corazón do Deza, en Silleda. Certamente chama a atención, verdad, que a administración competente, a Xunta de Galicia competente en patrimonio, na salvaguarda do patrimonio, non fixera o esforzo de que aquí chegara a iluminación, que polo tanto, xa que a administración competente non tivo a ben facer o que lle correspondía, o vai a facer a Deputación de Pontevedra. Estamos encantadísimos desta obra. E, tal como se vai facer, se cabe, pois é, eh, decir, a Diputación de Pontevedra fai aquilo que é necesario, pero faino nas condicións que é necesario. Porque o día que rematemos estas eh, medias sendas, estas cunetas tendidas que se van a facer desde Carboeiriño, aquí o día que rematemos, teremos un dos paseos máis bonitos que se podrán facer desde Silleda e todos aqueles visitantes que veñen aquí podrán vir a noso pueblo, deixar ali os seus vehículos e vir camiando hasta aquí con seguridade, porque agora hai moita xente que ven camiando, pero esa carretera certamente non é nada segura. Non é unha obra máis. Esta é a obra que levamos esperando desde fai décadas. Oxe, temos un sonriso de orgullo. Un sonriso de orgullo de facer as cousas ben, de darlle valor a aquelo que fomos e que somos e oímos a facer o Concello de Silleda contigo como alcalde e o vai a facer a Deputación de Pontevedra comigo como presidenta.